ассалому алайкум подписчикои калхозоботӣ бардон аз имрӯзанги навори мо хонаи фурӯшӣ будааст манзили мо ноҳияи ҷавзи балхӣ анаинҷа рӯпарои ҳукумат кӯчаи ҳукумата ипара ина хонаи фурӯшӣ дуюм этажда будааст ҳами краскакадаги хона хонаи фурӯшӣ будааст дхонага бардон азиз дар комментаре нависем чанд сима чи хеле ҳама шаи шумо барнавор мегирем хонаи дхонага будааст бардон азиз поне абзор мекунем видеора то охирша тамошо кунем дом якам падезае ози хона даромада шумода ҳони абзор карда нишон медиҳем иншоалло рафтем короч ина бародарон азиз дуюм этаж биромадем ина дуюм дар будааст ози хона бедуи пуни тамошо мекунем да хона гап да хона шароиташо ҳамашон наз ина калидор пуни тамошо мекунем ина инҷа дасти чап монда зал будааст севним ба чор ҳама шароиташо наз ина ера ремонт آبوز زدگی پرنه اینا لیلون رو مندگی تماشا کنید مرحبت اینجا تریزو اینا وزی ای پوین گلاب زده بین همجا های برای بالکون داره بالکون شم نشون میتیم وزی همه شم کوری دارم اینا پتولوک سویت او کانالیزاسیا همه شم هست خلاص بردار عزیز این خونه سیونیم با چور بوده هست همه شرایطشون هست مرحبت ҳозир парвез гарем ана ростанги хоҷатхона будааст ана инҷа спални ду хонага инҷа якм хона зан меша инҷа спални иш хоб чорба дваним ёки себа дваним эмроя хулас бародари азиз ка маълумоти пурра гирифта натонистем ина хона маъқул боша бемоло биен тамошо кунед ҳама шароиташон ҳаст сад фоиз биёед зиндагӣ мекунед озу парадам балкон ҳастай балконша нишон метед ина балкон хулас бо як бор дига манзила мефаҳмонем ноҳияи ҷалолдин бархӣ кӯчаи туғаланг дуюм этаж ина хонаи фурӯшӣ будааст марҳамат тамошо кунем азиназ ина балкон дидем қоидави хуб ракбо уҷа мезгарем уҷада кӯҳи ҳастай душавое дора ҳамаашон канализациашон кор мекунад хуб инаҷа хоҷатхонааша нишон медиҳем ина хоҷатхонааш ҳама шаритошон ҳаст о ҳаст канализацияш кор мекунад сад фоиз қоидави хуб анаи параш душавоеша ванеша нишон медиҳем ози ипарашам ҳамааш қоидави ванна дорад آب کانالیزاسیش همش کار میکنه میروه برادر عزیز اگر کسی در ممکن سوال بخواد ایجا کرایینه کش نیست سمیستل نیست میگه انا برای همون اونجا او گذارنده گنه نیست حاضر اپیشی انا کوکنی نشون میتیم اینا کوکنی شای در بعد دوانیم بوده است اینا هم واجهشون شرایطشون نه تماشا کنین شروع او هسته حاضر او ай поён край нигоҳшон махам гада мондаги ки ҷа зиндаги накаса и хонаи фурӯхта россия мере мега инҷа бо трезошам ҳаст трезо калон калон пластик инҷа бо ҳамсоя инҷа мойка касе дида боша мойка инҷа хулас мардони азиз ина фуртукошон ҳамашон дима худо ҳастанд ана ҳасанрои нархиш ҳозир нархиша мепурсем чанд сомон мега хона дхонага бидем душавои хуҷатхона об канализатсия ҳамашон ҳаст замонавӣ ба шароитошон дараҷаи оли ана 180 ҳазор сомонӣ бо муомила дора даруни раён бародарони азиз даруни раён 500 метр ё 600 метр пеши бозорда касе агар надониста боша бозори калхозо 500 ё 600 метр меброяд 180 ҳазор сомонӣ бо муомила дора мекард ина шароиташон дидед ҳамашон қоидави каседа маъқул бошад марҳамат биен тамошо кунед зиндагӣ карда мебошем марҳамат як қолина мемонед курпача намеандозем зиндагӣ пешада меравад иншоалло ина абои задагӣ калидош ҳамаш қоидави бо як бор дигана залшам нишон метем мардони азиз видеора саросима нашида тамошо кунед дар рӯи экран рақамоша мемонем ҳатман занг занем иншоро бо муомила карда шуморо арзонтар карда метаҳам яксада ҳаштод ҳазор сомонӣ бо муомила дорам марҳамат бо як маълумоти дигар якним сола о нало свет сумоша ҳамаша спордидаги канализатсия мегин мусор мегин ҳамаша сумоша спордаги омада бемалол зиндагӣ мекунем иншоалло ҳамин хонавода доим хирсанди тӯй шавад касе да видеомо маъқул шида бошад подписка лайка обязательно фаромӯш накунед касе хона харидор бошад ина марҳамат барои ёри рафиқтон адреса кунем видеора паҳм кунем ҳама тамошокунавардан азиз хонаи фурӯшӣ ман инҷа бо берун манзара ипара балкон шадишон дадем ина балкон дора марҳамат Бардор азиз касе ки канал мода набошад, подписка лайк ва бор дигар фармонда бадем фаромӯш накунед. Хушомадед ба канали Калхозобод.